Päivää Seppo. Tässä on tämä pyöräleikkuri täällä alla, tämmöinen silikonilevy. Se ei ole suora, vaikka sen pitäisi olla. Tämä on vähän kärsinyt. Tämä leikkuri on tällainen, että se pyörähtää. Se leikkaa reilusti isomman kuin sä tarvit, mutta tota, se tarvitaan se reuna siihen taipumaan sen muovin alle. Ja tästä painetaan tästä rinkulasta ja samaten tästä nupista ja pyöräytetään yhden kerran. Niin se leikkaa leikkaa tällaisen ihan siistin ympyrän. Mä lähetän sulle sähköpostilla jälkikäteen sen, sen tota, tavallaan sabluunan. Sitten aletaan tekee. Tässä on tällaisia muoveja. Nämä, nämä on ne, mitkä tulee siihen päällimmäiseksi. Yksi kappale, jos paat enemmän kuin yksi, niin sä huomaat kyllä, että koko nappi, nappi meni perseelle täältä laatikosta muutaman, muutaman pohjakappaleen, muutaman kansikappaleen. Noin, sitten vaikka tuolle pomolle muutaman rintanapin. Niin. Tää on jälkimmäinen osa. Ja kun sen kääntää, niin tässä on tää kansi. Eli ensin pannaan tää litteen tuohon päälle. Sitten laitetaan kuva Noin. Ja kuvan päälle laitetaan toi muovi. Sitten tämä asetetaan kohti suoraan tähän. Ja tämä vipu, mikä tässä on, käännetään ykkösasentoon, se on niin kuin ensimmäinen vaihe. Sitten vaan tuolla aika napakka veto. Otetaan tää pois ja huomaa, että merkki lähti, se on nyt tuolla. Käännetään tää toisipäin ja laitetaan tää hakanneula osa niin, että toi poikittainen neula on alapuolella tonne. Se hakee siihen hyvin paikkansa ja jos se ei hae, niin sitä voi vähän auttaa. Sitten tämä nappula tässä käännetään kakkosasentoon, eli toinen vaihe. Ja joko nopeasti tai hitaasti, mutta voiman kanssa. Ja se on siinä. Siinä ei kauan nokka tuhisi. Tehdään vielä toinen. Ensin on tämä ykkösvaihe, eli matala. Tämä on käännetty jo toisinpäin. Laitetaan tohon. Sitten laitetaan kuva. Mun tässä näitä taksialon merkkejä. Pannaan tuohon. Sitten tämä kalvo, yksi kappale, muuten meni suveksi. Tämä on jäänyt kakkosasentoon, se käännetään ykkösasentoon. Rauhallinen voimakas veto. Riittää, ei tarvitse paiskoa. Otetaan tämä täältä, käännetään ylös alasin neula alaspäin, pudotetaan tonne, se hakee suoraan oikealle paikalle. pippu kakkosasentoon ja veto. Ja siinä on seuraava merkki. Eli mä nyt tästä tein tämän videon aikana nämä kaksi merkkiä. Eli tähän kun tulee rytmi, niin se menee kyllä aika liukkaasti. Tää kannattaa ruota tää laite pöytään kiinni, niin kuin mä oon tässä tehnyt, koska tota, Muuten se ei kyllä pysy paikallaan tuossa huiskiessa. Mä nyt teen näitä muutenkin tästä muutaman, kun toi pomo on valittanut, kun ei ole käyntikortteja. Niin kerran tein sille tämmöisen käyntikortin. Kuva vähän heiluu sen takia, että tässä tosiaan niin kuin koko pöytä heiluu. Sitten kummin päin sä sitä kääntelet, että toi neula sattuu suunnilleen poikittain, niin mä käänsin nyt äsken just väärään suuntaan, eli tuo, tuo, no, tuolla vielä muovia, noin, näin, ykkösasento on rauhallinen veto, kääntö, pohja, Mä nyt käännän sitä välillä. Eikö nyt... Oho. No, tää meni vituksi täällä. Tässä ei pitäisi paljon sekoilla näitä. Muuten käy höpösti. Tätä voi vielä käyttää, jos se menee tonne. Ja menihän se. Kuvaa ja muovia ei voi enää käyttää. Et ne on suvet. Suvet. Sitten pannaan tuo. Ja otetaan muovi. Varsinkin silloin kun näyttää jollekin. niin silloin menee kaikki päivät. Noin. Tätä voi vielä käyttää, se menee tuonne. Tähän menisi. Ei se onnistu. Parempi se on hyljätä sellaiset, jotka on mennyt pieleen suoraan ruskikseen vaan. Ja seuraava näin ei niin paljon loppupelissä maksaa, että tässä menisi niin kuin jotenkin, jotenkin konkyyressä. Tuolla on vielä näköjään yksi. Aina kun kasassa kiiltää, niin se on tommonen Ja kääntää ympäri. Ja plop, toi tonne. Ja painaminen. Se on siinä.